Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Saya sekarang berada di seberang Swiss Berlin. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Siapa namanya, Pak? Hai, saya Teta. Oke, kali ini kami akan membongkar bisnis Ampera ikan bakar pipit Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Ramadan Kak. Assalamualaikum. Apa nih? Alhamdulillah sehat Kak. Tadi kebetulan Kak Teta lagi sama Ramadan lagi jalan. Ya. Terus lihat ini kan ada tembakan lipid Kak ya. Jadi penasaran sehingga tadi baru selesai makan siang. Jadi setelah makan rasanya enak. Jadi ping nanya-nanya nih Kak tentang usahanya ini namanya siapa kak? Kak Fitri kak ya uh, eh, Kak Fitri ini usahanya udah lama? hampir setahun hampir setahun kak ya sebelumnya ada lagi usaha oh sebelumnya ada usaha usahanya apa sih kak? Rambut. Oh, rambut rambut. Enggak jalan masuk bongkar. Masuk bongkar. Dari kota. Oh. oh. Jadi dulunya sempat repot online kak ya? Berapa lama kak daftar online kak? Ada setahun lebih. Setahun lebih kak ya. Nanti setelah daftar online baru buka usaha ini kak ya. Ampera. Oh. Kenapa pilih Ampera kak? Karena nengok river online itu kan. Kemana pergi pasti mampir kan sudah tuh oh. ngopi. Paling tidak kawan-kawan datang juga ke sini itu inspirasinya dari dari dari dulu eh, dari itu kayak ya? hmm. jadi driver online kalau makan siang pasti dari ampera ya kak ya. Iya. Jadi terinspirasi. Orang ini suka makan. Suka ya kan. makan. Satu pagi makan, uh, siang makan lagi. Ya kan? Oh sambil nunggu order kak ya? Ah, iya. Kebetulan di tempat ini dekat SK sama Transmart kak ya? Pas pula. Pas pula ya. Ah. Jadi ini seperti tempat nongkrongan Neverland. Gitu. Base driver oleh kak ya? Emang iya. Base campnya nih. Tempat kakak ini murah lagi. 15 ribu udah pakai TS ya kak? Enggak. Oh ini marketnya 15 ribu kak ya jadi targetnya apa aja nih kak selain rapat online nih kak e, targetnya apakah di sini banyak oh anak kos karyawan-karyawan mall ini oh jadi karyawan mall makanya di sini kak ya? sama tamu-tamu dari dari luar daerah oh tamu-tamu luar datang daerah datang ke living world tuh kan living world gak cukup akhirnya banyak kesini juga makan oh jadi teman-teman Veranis ternyata sudah banyak dikenal selain driver online, tamu-tamu hotel kayak dari Living World, pegawai pegawai-pegawai mall dari bank eh, dari kos-kosan sini gak ya? ya. Oh. Dari luar daerah ada kayak kemarin akan mau dekat mau kelas satu, hmm. kan anak-anak libur. Ya. Nah, dibawanya ke sini parkir luas. Hmm. Nah, masuk bus dua bus. Hmm udah pakai handphone handphone aja lagi kak iya. kami datang kami siaga eh, siapkan semuanya makanan udah main ah. simpan nomor handphone aja lagi menu andalan sini apa kak ikan bakar sama sop ikan bakar sama sop sop oh makanya ini kayak ikan bakar dan sop ya iya, iya, kalau ikan bakarnya apa aja tuh kak ikannya kak ikan nila aja ikan nila aja ya kalau sopnya sebagai silakan di sini ramai nggak pak ramai kalau dari luar daerah itu sebelah itu di warung warung ikan bakar kakaknya ada hotel kan ada banyak hotel depan belakang hotel pegawainya makan di sini juga pegawainya ada pegawai yang living di sini pegawai SKA sini karena banyak anak terus belakang harganya murah Ramadan istimewanya apa di sini kan di sini kan banyak juga nih rumah makan kiri kanan uh, eh, istimewanya Vera Ipin ini apa kan sehingga orang-orang bisa mau datang ke sini kan ikan bakar tuh kan ikan bakar kan? karena ada yang murah sebenarnya kalau dibuat harganya tujuh belas ribu satu oh. ini dua belas ribu ini cuma dua belas ribu, 12 ribu ikan bakar jadi ikan bakar kalau tempat lain 17 ribu di sini cuma dua belas ribu kak ya? dengan rasa yang hampir sama kayak ya? sama. dengan yang di luar 17 ribu mungkin tadi kan belum rasa kan? iya benar gimana rasanya luar biasa TS-nya cuma tiga ribu loh oh TS-nya 3 ribu waduh enak kali ya jadi itu udah tempat strategis mau ke mall dekat, terus harganya pun lumayan terjangkau kayak ya? iya, iya. terjangkau iya. sama Oh. Kalau bukanya jam berapa aja nih kak? Jam setengah sembilan udah siap nah, Setengah sembilan sudah siap Kalau tutupnya? Sepuluh malam Jam sepuluh malam Jadi setengah sembilan makan siang sama makan malam kak ya? Ya oh. Makan pagi pun ada juga Oh makan pagi ada juga? Ya makan Oh makan Bagi <laughs> yang pesan nasi goreng Oh nasi goreng Bisa ada buat iya. Kalau promosinya gimana ke awalnya dulu kak ketika buka dari driver online dari driver online kak ya berarti dari artinya dari mulut ke mulut ya. jadi temennya diundang semua ke sini kak ya nggak ramai mobil orang driver tuh kan uh -huh. kata orang mungkin ramai uh -huh. coba main bisa lagi gitu, ke gitu, ya nah bisa lagi gitu, ke dalam grup driver itu kan banyak tuh berarti berjejaring lah kak ya, ya. Jadi satu driver dia promosikan ke grupnya acara-acara pun mereka di sini kak ya? Iya, kadang-kadang orang tuh mau buat pertemuan tempat hmm. Kak Fitri aja yuk. Oh, berarti mereka lebih kenal Kak Fitri kak ya? Oh. E, masalahnya kak di sini kak apa biasanya kak? Selama kak berusaha? Atau tantangannya, halangannya tidak ada kak ya? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar. Ya? Kemarin ya jawab tuh, telepon di sana Oh, ketika flyover dibuat, debunya kayak Debunya enggak. Jalanan macet. Jalan macet kan. Oh, jadi orang enggak notice enggak kayak. Oh. Kalau sekarang udah lumayan terbuka. Oh. Masakannya masak sendiri kan? Oh iya. Masak sendiri Oh masak masak sendiri kayak? Ya? Satu tambah kita masak. Satu tambah kita ya. masak dulunya belajar masa atau gimana kak atau otodidak otodidak kan jadi daripada masa di rumah ini jumlahnya dibanyakin gitu kayak <laughs> jadi bukan rumah makan iya. Ya, dari inspirasi itu dari corona itu kan uh, orang orang makan di mana untuk dia kan untuk modal nih kak dulu awalnya modalnya gimana nih kak Apakah modal itu dari pinjaman di bank atau dari keluarga atau dari tabungan gitu kan? Tabungan sama pinjaman. Oh dari tabungan dan pinjaman kak ya. Untuk mulai usaha ini gambarannya berapa duit ini kak dulu? puluh untuk juta. puluh juta untuk buka Ampera kak ya? Itu semua udah piring-piringnya sama sewa ruko sewa ruko sewa rukonya jadi modal 50 juta sudah bisa buka usaha daerah ya uh, untuk perbulannya kak hasil ini gimana kak bisa mencukupi uh, kebayang buku bisa juga untuk makan untuk karyawan berapa sekarang untuk belanja kita itu karyawan berapa sekarang? Karyawan 200.000 ribu sehari. Oh, jumlahnya berapa? Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang ini dari keluarga atau dari kampung? Dari kampung. Dari kampung diajak ke sini Ya. Jadi luar biasa ya Kak Fitri ini. Jadi beliau sudah memperkerjakan tiga orang dan itu sudah dibawa dari kampung kak ya. Alhamdulillah Kak Fitri sudah bisa nolong orang. Iya. Nah, membantu orang sangat membantu orang E, niatnya dulu kak buka usaha gitu kak tidak pasti pastilah mencari uang cari uang ya di awalnya dia cari uang bisa bantu orang kak ya, ya. luar biasa tiga orang satu di dapur satu di dua di depan dua di depan, dua di depan. belanja ke pasar siapa kak kak sendiri bawa tukang masak so masuk pasar akan ya kita yang cabai bawang bumbu yang di dapur ada yang bantu tukang masak mama-mama orang Pariaman kan ini masakannya identik ke Pariaman ini lagi bakar ya terus bagian depan ada anggota lagi kan anggota dua laki-laki bagian sandung sama Kak ini kan udah enam bulan di sini nih. Lebih. Lebih enam bulan kak ya. Udah eh, setahun hampir. Udah hampir satu tahun kak ya. Hmm. Uh, sebulan lagi setahun. Sebulan lagi setahun, pas satu tahun. Ya. Untuk kedepannya gimana nih kak? Apakah dilanjutkan kontraknya? atau ada tambahan menu baru atau gimana kak planningnya? Kalau nggak diambil sama orang ruko kita lanjut. lanjut. Tapi kalau dia ngambil tuh kita mundur cari tempat lain. Untuk menu sendiri gimana kak? Menunya mungkin tambah lah karena ada yang minta babat, ada ya. kan yang karena sini ikan bakar ciri khasnya kan jadi ikan nila aja yang diperbanyak. Hmm. Jadi permintaan kebutuhannya lebih banyak ikan bakar kan? Iya, iya dan itu ikan nila oh. terakhir nih kak kak ini terakhir nih kak uh, boleh nggak kasih pesan sama kesan untuk teman-teman di rumah kak teman-teman river online sekedar untuk motivasi uh, dilihat dari pendapatan river kita kan belum lagi yang gagunya atau sepinya lebih baik kita mencoba untuk membuka usaha berani untuk rugi dulu yang penting niat rezeki itu udah ada yang ngatur jadi di samping kita driver cobalah untuk berusaha apapun asalkan gigih dan gak usah ragu-ragu mencoba tuh lebih baik daripada tidak. Halo bang, baru makan ikan bakar bang ya? Ayam. Oh ayam tadi ya? Gimana bang rasanya bang? Ya nikmat dan lezat. Lezat bang ya. Iya. Gimana bang mau balik lagi di sini bang? Insya Allah kasih ya bang. Makan di sini tadi ya Tika. Ya? Iya. Gimana rasanya? Enak, lezat, terus rasanya cukup. Uh, gimana? Apakah mau balik ke sini lagi? Mau oh, dong. Terus nanti ajak teman-teman yang lain supaya makan di Kalau tempatnya mudah nggak ditemukan? ya. Iya. Teman-teman semua, nggak salah untuk mencoba ikan bakar ini murah, terjangkau, posisinya pun bagus. Tepi jalan dekat dari mall SKA Living World.